Os nad yw rhywbeth wedi digwydd i ti, fyddi di ddim yn talu llawer o sylw iddo. Gyda cam drin domestig, dydy dosbarth, statws cymdeithasol, hil neu grefydd yn golygu dim. Mae'n gallu digwydd i unrhyw un. Ac unwaith y ti wedi bod drwyddo, bydde di'n arbenigwr. Sgan ti ddim dewis. Bydde di a'r un sy'n dy gam drin yn gaeth mewn byd dim ond ti a nhw. Os bydd rhywun o'r byd tu allan, y doctor, y plismon yn gofyn cwestiwn, falle taw dyna fydd dy linell gymorth gyntaf. Pa bai rhywun wedi gofyn cwestiwn syml i mi, gallwn fod wedi cael help llawer iawn cynt. Mewn rhai achosion o drin domestig, gallai hyn achub bywyd. Mae'n hanfodol bod y bobl ar y rheng flaen yn gofyn y cwestiynau yma. Hyfforddiant yw'r allwedd i newid agweddau, yr heddlu, y doctor, ambulans, parafeddygon, pobl fel hynny. Mae angen iddyn nhw allu adnabod yr arwyddion a gwybod sut i ddechrau ymdrin ar sefyllfa mewn ffordd ddiogel a di-drafferth. Rwy'n credu bod hi'n bwysig iawn bod llais y goroeswr yn ganolog reit o'r dechrau. Heb ein lleisiau ni, Bydde'n hawdd iawn i bobl polisi roi pethau mewn lle yn meddwl bod nhw'n gweithio, ond mewn reality fydden nhw ddim. Os yw'r goroeswyr yna yn y camau cychwynnol o feddwl am bolisi a strategaeth, bydd y penderfyniadau'n llawer mwy realistig a priodol. Wi wedi bod drwy'r broses i fod yn un o'r lleisiau goroeswyr. Ac mae gen i'r hyder nawr i siarad am sut mae fy mrofiadau i yn berthnasol i fframweithiau polisi – Rwy'n deall y brosesau'n well, ac felly mae'r cyfraniad gallwn ni wneud yn hollol werthfawr. Naeth dod yn gynrychiolydd goroeswyr achub fy mywyd. Methodd y llysoedd a'r gyfraith i roi cyfiawnder i mi, ond rydw i wedi dod yn gryf ac yn iach unwaith eto trwy gynrychioli goroeswyr. Dyna roddodd gyfiawnder i mi. Mae hyn mor bwysig – i oroeswyr a dioddefwyr y dyfodol ac i ni ein hunain. Y nod yw newid pethau. Mae pethau da wedi ysgrifennu yn y strategaethau, ond mae angen monitor, dal ati i weithredu a pheidio colli golwg. Dydych chi ddim yn gweithio dros un blaid na grŵp, rydych chi'n gweithio dros y bobl. Mae hyn yn digwydd i bobl go iawn, ac mae'n digwydd yn rhy aml.